you you've been taught, you've been told Don't blink, don't run Don't turn left or turn right Or look straight at the sun My mind's going in circles, I'm trying to fight it Getting these voices inside to stay quiet Going to the place where all this began Just start again oh. Welcome back friends to indie love channel और ये है हमारा सोगमा हॉस्पिटल जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं आज हमारे प्रैक्टिस का लास्ट डे है और यहाँ पे आते हैं नॉन सीरियस पेशेंट जिनको बाद में ट्रीटमेंट करके और अगर वो सीरियस हो तो दूसरे स्पेशल हॉस्पिटल में हमें रेफ़र करना होता है तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स और दिखाते हैं कि कैसे हम करते हैं अपनी हॉस्पिटल प्रैक्टिस दोस्तों ये है हमारा प्राइमरी डिपार्टमेंट जिसे इंडिया में ओ डिपार्टमेंट भी बोला जाता है और यहाँ पे हम पेशेंट्स की प्राइमरी डायग्नोसिस करते हैं जैसे कि blood test urine test and MRI type के डायग्नोसिस और चलिए आपको ले चलते हैं अनदर डिपार्टमेंट्स फ्रेंड्स ये है हमारा ट्रामोलॉजिकल यूनिट ये है एक इमरजेंसी यूनिट जहाँ पे हम लाते हैं सीरियस पेशेंट्स जैसे कि फ्रैक्चर एंड डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंटल पेशेंट्स फ्रेंड्स ये है हमारा लेक्चर हॉल जहाँ पे हम अपने प्रैक्टिस करने से पहले लेक्चर लेते हैं सीनियर डॉक्टर्स की और उनसे डायरेक्शन लेते हैं कि कैसे आज हमें क्या करना है और ये है हमारा डिपार्टमेंट्स ऑफ सर्जरी जहाँ पे हमें सर्जरी की ट्रेनिंग देने के साथ साथ पेशेंट की सर्जरी भी की जाती है और यहाँ पे हमें लेक्चर भी मिलते हैं सर्जरी के फ्रेंड्स ये है हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे कार्डियो प्रॉब्लम से जुड़े हुए पेशेंट आते हैं और इस समय हमारे यहाँ प्रैक्टिस चल रही है इसलिए हम आपको यहाँ पे अंदर से भी दिखा दे सकते हैं पर दूसरे जगह पे हम अपने डिपार्टमेंट को नहीं दिखा सके क्योंकि वहाँ पे अभी हमारी प्रैक्टिस चल नहीं रही है और कोरोना के मामले जुड़े होने के कारण वहाँ पर अभी खतरे से खाली नहीं है जाना सो अभी ले चलते हैं आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में और दिखाते हैं यहाँ का प्रैक्टिस प्रोसेस फ्रेंड्स ये है हमारा पैथोलॉजी लैब यहाँ पे हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम मरीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए उसकी तैयारी करते हैं जैसे इंजेक्शन रेडी करना या फिर उनकी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी चीज़ मेडिसिन और जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम यहाँ पर रेडी करते हैं और आपको बताते हैं प्रोसेस यूज हॉस्पिटल गार्बेज जो होता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरीन्स और दूसरे गार्बेजेस रखे हुए हैं सबसे पहले हम उसे इस सॉल्यूशन के द्वारा डिसइनफेक्ट करते हैं हम इन गारबेजेस को एक पॉलीथीन में कलेक्ट करते हैं फिर उसमें डालते हैं ये सॉल्यूशन और फिर उस सॉल्यूशन को पूरी तरीके से इस गारबेज के साथ मिक्स करते हैं और फिर नीचे से उस पॉलीथीन को हम काट देते हैं उसके बाद से हम वेट करते हैं डिस्पोज करने वाली कंपनी का जो कि हॉस्पिटल में आते हैं और इस सारे गारबेज को डिस्पोज करते हैं फ्रेंड्स अभी हम आपको एक वार्ड में ले आए हैं जहाँ पे पेशेंट अभी नहीं है ये रूम बिना पेशेंट के है और आपको दिखाते हैं इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल और यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिफरेंस तो यहाँ के हॉस्पिटल्स में स्पेशली जो पेशेंट के रूम होते हैं तो आप देखेंगे उन्हें एक पर्सनल फ्रिज दिया जाता है और दो लोग एक रूम में हो सकते हैं और उन्हें एयर कंडीशनर भी दिया जाता है उसके साथ साथ हीटर और अपना कवर्ड भी दिया जाता है और टेबल और चेयर इन सारी फैसिलिटीज़ को गवर्नमेंट खुद मुहैया कराती है अपने पेशेंट्स को और यहाँ पे सारा इलाज फ्री होता है फ्री ऑफ कास्ट सो ये है डिफरेंस अपने यहाँ के हॉस्पिटल्स में और यहाँ के हॉस्पिटल्स में यहाँ के हॉस्पिटल्स में गरीब अमीर नहीं देखा जाता है यहाँ के गवर्नमेंट का रूल है कि जैसे ही आपका बच्चा पैदा हो उसके बाद से आपको उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनवाना होता है इस हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के अनुसार किसी भी हॉस्पिटल में उस व्यक्ति का फ्री में इलाज होता है फ्रेंड्स ये है नर्स पोस्ट और यहाँ पे 24 आवर एक नर्स की ड्यूटी लगी होती है और यहाँ पे एक होती है इमरजेंसी बेल जो कि सारे वार्ड से जुड़ी होती है और इसी के अनुसार अगर किसी मरीज को अच्छा फील नहीं हो रहा है या सीरियस प्रॉब्लम है और उस मरीज को तुरंत हेल्प की आवश्यकता है तो वो मरीज वहाँ से बेल को दबाता है और यहाँ पे नर्स को पता चल जाता है कि किस वार्ड से पेशेंट ने बुलाया है और उसको जिस हिसाब से भी हेल्प चाहिए नर्स उसको प्रोवाइड करती है ये है यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन रूम जब भी पे, कोई पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता है तो उसकी बीमारी से जुड़ी हिस्ट्री जैसे कि उनका हार्ट रेट पल्स क्या पेशेंट उस समय कैसा था और जैसे उनका एड्रेस नाम ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट की जाती हैं ताकि बाद में डॉक्टर उन्हें देखने जाए तो उनके पास एक नॉर्मली पेशेंट की हिस्ट्री हो और ये है हमारा चेंजिंग रूम यहाँ पे हम आते हैं और अपना एप्रॉन पहनते हैं इसके साथ ही हम यहाँ पे लंच करते हैं और ब्रेक टाइम में यहाँ पे अपने प्रैक्टिस की प्रिपरेशन भी करते हैं और यहाँ पे हमें अपने बैग्स और जैकेट्स को छोड़ना होता है क्योंकि प्रैक्टिस में बैग और जैकेट अलाउ नहीं है अभी मैंने आपको अपना कार्डियो डिपार्टमेंट दिखाया हम आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन के वजह से पेशेंट्स को नहीं दिखा सके ऐसा इसलिए क्योंकि कार्डियक पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं और अभी कोरोना से इन्फेक्टेड होने का ख़तरा बना हुआ है इस वजह से हम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उनके रूम में आपको नहीं ले गए चलिए आपको बताते हैं हमारा हॉस्पिटल प्रैक्टिस का प्रोसीजर तो हॉस्पिटल प्रैक्टिस के प्रोसीजर में सबसे पहले हमको ऐसी बुक मिलती है जैसे कि आप देख रहे होंगे नहीं भी इस बुक में हमें करीब हमारा पंद्रह दिन का जो भी प्रैक्टिस होता है इस बुक में हमें फिल करना होता है जैसे कि उनका एज उनका नाम डिजीज़ और हमने उनका ट्रीटमेंट कैसे किया और पंद्रह दिन बाद एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में हमको उस सारे ट्रीटमेंट से जुड़े हुए और सारी बीमारियों से जुड़े हुए सवाल किए जाते हैं तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम 9 बजे हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं इसके बाद से हम हॉस्पिटल के नर्स के कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं उस कॉन्फ्रेंस में हमें बताया जाता है कि आज हमें क्या करना है और उसका पूरा प्रोसीजर हमें समझाया जाता है उसके बाद हम हैवी पेशेंट जो कि खुद से कहीं दूसरे वार्ड में जा नहीं सकते उनको व्हीलचेयर पे लेके जैसे कि एम स्कैन हुआ एक्सरे हुआ उसके लिए हम वार्ड में दूसरे वार्ड्स में या दूसरे डिपार्टमेंट्स में अगर उनको जाना हुआ तो उसकी व्यवस्था करते हैं और ऐसे ही सर्जरी की प्रिपरेशन करना उसके साथ ही पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए प्रिपरेशन करना यही है हमारा सारा दिन का प्रोसीजर और ये प्रैक्टिस करीब छः घंटे की होती है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे धन्यवाद और ये हमारे दोस्त फैज़ अपने सर्जरी यूनिट से अपने सर्जरी डिपार्टमेंट से प्रैक्टिस पूरी करके आते हुए